Ассаламу алейкум қарым ел қазағым ой тоқаев қайдасың барсың ба оу тоқаев барсың ба ой тоқаев барсың ба қайдасың көрінбейсің ғой барсың ба әйтеуір мен ақтөбе облысы темір темір қаласының тұрғынымын Ашимов Саматпын, жергілікті тұрғын. Бүгін үндеу тұстауға тура келді. Бүгінгі тақырыбымыз қазір күн тәртібінде тұрған тақырып бүкіл Қазақстан бойынша қазақ боламыз ба, болмаймыз ба, не боламыз деп ген. Мен өтен сәлем сағылдық ұлына ауыспалы үкіметке ұсынып отырмын себебін айтайын сен ары қарата арып жүре алмайсың бірінші орыстар ол жасанды халық орыстар кім ол өзі тарихқа үңіліп қара ана өтен сәлем сағындығұр қақсап қақсап күнді күнде қақсап жатыр түсіндіріп жатыр сен түсінбей отырсыңдар бәріңізді орыс деген халық діннен безген салт дәстүрін ұмытқан тілі дінін сол орыс деген ол жасанды хат орыс болған жоқ ә, сен міне шыңғысхан қаяқ бізге маңызды емес дейсің сен маңызды емес дейсің шыңғысхан қаяқты соның сенің шарбаң қанша мысалға сенің шарбаң болмасын онда шыңғысхан қаяқта оның историктер мына ғылымға айналысу керек ол ғылымға білімге тарихты зерттеуге ә, мына бір мың екі есе теңге құнсызданып кетті неге қайыршы болып отырық көрдің ба ішкі нарық бар сыртқы нарық бар соған ғой жергілікті тұрғын өз жерін өз игеру керек сол саған білімге ғылымға жол ашу керек а сен бар ғой ә, мұсаны көтін жалап кеттіңдер бәріңізді әңгіменің шыны керек ол не керек ол ұмытып кеттің сен қазақ сен қазақ емессің сен мемлекетті басқара алмай отырсың міне бірінші дәлел қанша қандай дәлел керек саған қайталап айтамын сенің қақың жоқ онда шыңғысхан қаяқта оның жұмысы ана тарихшылар жұмыс істеп жатыр сен кедергі болмауың керек наоборот ғылымға ашуың керек міне қазір сайлау болып жатыр міне болайын деп жатыр оған бағдар кім бағдарлама береді бағдарламаны дұрыс жазады ә, ертең жиырма бесі күні не құрылтай жиналысым бар кім бағдарламаны дұрыс жазады ғылымға білімге соған сен бар ғой өнертапқыштарға ә, ақша бөлуің керек мына тығырықтан алып шығу сен оны жасамай отырсың баяғыда бар ғой біздің ата бабамыз деген бар ғой мынау бар ғой москваның деген мына пекин деген мына тұрған жер атпен тікеден барып барып келу даже мына сексенінші жылға шейін ә, орскіге оренбургке мал айдап ат менің аталарым темірде э, мал айдап барып малғайттар мал мал барып жүрді сен сен бар ғой орыстардан қорқып отырсың сен міне бірінші өтен сәлем сағындықұлы мына қазақстан халқы әркімді ананы мынаны президент қылғысы келеді ешкім президент бола алмайды бар үкіметке тек қана лайықты бір адам өтен сәлем сағындықұлы сол тағырықтан шығарады алады жөн жеріне орданы құру керек алтын орда россия емес анау ноғай ордасы болу керек қазір мен себебін айтайын мына ерсін деген ә, қарағандыда баламыз бар ерсін балам саған кіре алмай кетті сен кіре міне қаяқта жатыр оның айтып отқандағысы ауылдық жерден шекарадан бастау керек ана арқан кіргенде «Э, мемлекеттік қауіпсіздік үшін ауылдық жерден бастайды ауыл қалай дамиды ауызбіршілік болады ортаға бағдарламаны қояды мәселені шешіп тастайды мына районда сөйтеді облыста сөйтеді микрорайонда сөйтеді астанада сөйтеді батыс қазақстан оңтүстік солтүстік ордасын құрады себебі қазақтың салт дәстүрімен жүреді мына сенің бір мосондарға жол мосондардың жаңдары бар ма қазақтың салт дәстүрімен жүреді ол екінші ә, орда ордакөндардың орны бос тұр мына қазір бүлдіріп жатқан мына мафиозный ә, черный красный дейді аты дүңгіріп кетті жаңағы дейді бар. ой түрік түрікшілдер ма білмеймін арабшылдар ма кіріп кетті соларға зор, зомбырық, зорлыққа жол бермейтін ол ә, мына не қоғамдық ұйым Батысым шешермей кетсе россия а, кім ерсін бара келіп шешіп кетеді әркім батыстың мәселесі ешқайсы ешкім өзіміз шешпесек өз... болмайды оңтүстікте солай солтүстікте шешілмей жағдай қарағанда сен әскер жібермейсің ана ерсін барамыз жібересің ол содан кейін барып ноғай орданысын құрасың ол болды срок қонысы бітті саған түсініктегі россияң болды қаншама күн, сайын адам болып жатыр біздер оны қаратып алу керек біздің ол жер ноғай ордамыз құру керек алтын орданы құруымыз керек ол сол уақытта ел боламыз мысалға Бақытқан ағамыз не деп жатыр саған қақсап жатыр екі мың жер қазақтікі болу керек жердің үсті асты байлығы меншігі сонда тиеді дивиденд деп жергілікті тұрғын өз жерін өзі игеру керек сонда ғана жер болады сен сен қазір сатып жатсың кімге сатып жатсың байқа анау сен түрік па бір түріктерге жерді алмастырып беремін дейді ей сен қандай хақың бар бірінші жергілікті тұрған сөздердің өздерін өз игеру керек ана жер қырғызды ғой түріктермен қай бір жөн түрік келеді онда тоқсан тоғыз партия бар бір вахабистің алса болды сосын атыс қырыс төбелес шатақ болады қырық тоғыз жылға жерді бермейтін себебін айтайын бірінші себебі безбасбесін дейді да ана елу алты бізде елу алты адам өтіп кетті бүкіл ақша неде тұр э, назарбаевтікі көрдің ба мына отан орданы құрсақ алтын орда құрылады көрдің ба оның ішінде тентегі болады әкімдерінде тентегі болады ана милицияларында тентегі болады президенттің де тентегі болады соны орнына қояды мәселені ортамен шешіп бизнес ашқызбайсыңдар сіздер тек торап аласыңдар бір біріңізді прокурорың баяғыдан бері жұмыс істеген жоқ ішкі уақытта милицияң болсын әкім болсын ректің болсын ор законың болсын баяғы старыйский баяғы нелер совет үкіметі оны тастау керек міне ақтөбе облыста қаншама есепте жылқы ұрланды мен ана түнек келдім барып орсканың қасына барып екі мың он алтыда ма нешеде ұмытып та қалдым сонда қазақстаннан малды ары қарата өткізеді ұрлап қазақстан қайтара алмай қалады ана жақтан тышқақ россиядан тышқақ ұрласын орыс рэкеттері келіп милициясы келіп прокуроры келіп алып кетеді іздеп келіп ақтөбеге шейін іздеп келіп әлі тауып алып кетті көрдің ба өздерінің жеріне қожайын а біздер қожайын емеспіз кім кінәлі тіліңе діліңе салт дәстүріңе менің айтатын себебім мына назарбаевтың қолы сүйген адамдар греча қателесіп барып дұрыс жолға түскеннің айыбы жоқ осы мәселені біреуін де сен шеше алған жоқсың қаншама өнер тапқыштар бар мысалға менде қазір жағдайым келмейді суарысный аппарат көру ананы алу керек мынаны алу керек бірдеме ойластырып несі біздер оны оқып кеттік баяғыда ханшайым апай жаңағы алтыншы класста вишний двигатель жасады деді мына не сияқты қалды ғой ой көріп алған экспо ауылдық жерде жетеді не машинаңды да бүкіл ғылымға білімге зорласпай Өнер өнертапқыштар жетеді міне сенің қателігің сен, сен оны істей алмайсың сен бағы тек бостан босқа жүргенсің өмір бақи тек сен жаңағы халықты құрту жою болды басқа түк күйлік келмейді сенің қолыңнан түк келмейді қазақтың салт дәстүрімен жүрмеген адам бұл қазақ емес білмеген қазағыңа жарасқан жоқсың көрдің ба міне ариф сатып жіберді істеп өтсің алпыстан ақ тартқандай ұқсатып несіне қорқасың оларды сатқан адамдарды әскерге шақырып жатыр а ана неде міне ә, ой анау жер облыс қандай облыс дейді ақмола облысы өлеңтау дейді ма сол жерде россияның сегіз жүз гектар жері әлем сиырды көбейтемін дейді ол ішкі нарық деген сыртқы нарық деген бар еді экспортқа шығарды барған қойды көбейту керек баяғыда ата бабамыз сиырды азғантай ұстаған тек сауын сиыр ұстау керек қазір болды одан анау откормстанда ауру тез тарайды келіспейтіндер қойды көбейту жылқы сиыр қойды сиыр қойға ешкісін салып ішкен ғой шайдық тұтқан қазақтың салт дәстүрін өзгеру керек вот сол уақытта біздер ел боламыз адам боламыз сен біреуінде деп істегің келмейді да істей алмайсың да өзің білмеп білгеннің тілін алма дейді а мына сенің әкімдерің отыр міне прокурорың отыр төрт партия бар өмір сайлауға түсейін деп жатыр сайлауға түспейді ол не үшін түсейін деп жатыр ол отыз жыл болды ғой міне жұмыс істемеген прокурорың бар кешегіде жаңағы ә, маған жаңағы қолын шығарып жіберіп жаман жаңағы өй ішіп жүрген алқас қатындар құсап, суретке түсіріп прокурор прокурор бір шарбаны бітірген жоқ міне прокурорың болсын әкірім болсын осы уақытқа шейін бір шаруа шешіп тастайтын шаруаны міне өтен сәлем ұлы айтып отқан депутаттар шешу керек әкім бар ақсақалы бар көксақалы бар сол ол әрбір районда әрбір мәселені өздері шешіп отыру керек шешілмей жағдайға келгенде көмекке келеді облыс шешу керек өзінің бағдарламасы болады өсу өнен. қазақстан қалай өсіп өзінің бағдарлама бар ма сен құрт қазақстанды құрту үшін бағдарлама россияның сол әне шығып жатыр ол жерде біздің бауырларымыз отыр қаншама татарың бар нең бар қалмағың да бар ана не шешерінде де бар қырылып жатыр бүкіл қыр сен жол ашып беріп отырсың уже болды ол ана еврейлердің нелері ұйымдары соған мына баспен жұмыс істеу керек қой біздер ата бабамызды жер бетін қалай жаулап алған баспен жұмыс істеген мәселені құрылтай жин арқыры шешкен сен өз бетіңмен кеткенің дұрыс әңгіме біреу жастар қазір айтатын бірдеме құрастырып шығармайсың ба десе ой кім тыңдайды құдайдың марын баққызбай отырсыңдар міне жалға беруге болмайды міне жерді жер тұрғын өз жерін өзі игеру керек ана бақытқан ағам айтқандай халықтың меншігінде бар ортақ халықтың меншігі байлық тию керек бақытжан ақылбаев айтқандай міне бүгінде шықты ғой ютубқа түсіндірді қақсап жатыр ана қазақ халқына айтқаным ауылдық жерден бастап өздерің мәселелеріңді бағдарламаларың дайындаңдар ешкімге қарамаңдар өз жеріңе өзі қожайын болар орданы отан орданы құру керек батыс ордасы оңтүстік солтүстік осы уақытта мәселе сендердің мәселесі ешкім шешпейді де шеше алмайды да бастары да ауырмайды жер мына сонда сол өздерінің жеріңе хозяин болыңдар жерді сатып жіберсе соттап жіберіңдер нағы дейсіндер. бұлай әскер мәселесінде бүкілінде мәселені көтеру керек бағдарлама әркім бағдарламасын жазыңдар ешкім саған бар ғой жаңа қазақстан құрып бермейді өздерің ұмтылмай мыналардың жүрістері мұнау алып тастаңдар әкімдерді бағдарлама тіреп етеді депутаттар түсіп жатқан көмектесіңдер ұстап балаларға